Alarm! Thomas, der Thomas. Alarm. Hallo Thomas. Wir sind jetzt gleich an dem... Nein, nicht gleich, wir sind gerade da. Wir sind gerade da. Hier wird ordentlich gepumpt. Schnauze. Seid ihr bereit? Parat? Ja, los, anpacken. Schufte, schufte. Nix nur rumstehen, schufte. Andreas, geht das auch ein bisschen schneller? Reicht, Olaf, nicht, dass uns das Ding um die Ohren fliegt. Gut. Einmal Wind für die Kamera. Ja, Yippie, alles startklar. Moment, nochmal eincremen. Das, ist eincremen. Thomas Unterbodenverknatterung. Äh, halt ja, ich bin da sehr empfindlich. Naja, ist schön. Du hast ja so, ja. ja. Cool, nein. Ja, mal. Es geht weiter, es geht weiter. Wobei, es geht weiter. Jetzt wird's ernst. Wenn ihr Stress habt, müsst ihr einfach mehr Alkohol trinken. Tut es genießen. Tut es genießen. endlich geschafft. Das Boot ist aufgeblasen. Wir sind jetzt am Wasser, können einwassern. Los geht's. Das ist geil. Schon, ja. Respekt. Warte. Soll ich paddeln? Ein bisschen, ja. hier, links. Links das Rad. Sonst ist das für duschen. Nein, Alter. Im Ganzen ist die Aare ein recht ruhiger Fluss. Mit einer Ausnahme. Und das ist die Uttingenwelle, etwa 5 Kilometer von Thun. Hier haben wir eine Stromschnelle unterhalb der Eisenbahnbrücke. Wenn man es etwas ruhiger angehen möchte, hält man sich auf der rechten Seite des Flusses. Ich hatte mich lieber entschieden, mitten in die Stromschnelle reinzusteuern, auch wenn das von der Besatzung mit etwas Unbehagen zur Kenntnis genommen wurde. In die Stromschwelle direkt rein? Okay. Na dann. nur präzise sein. Ja? Okay. ein bisschen noch. Stopp, aufhören. Aufhören? Ein bisschen paddeln noch, paddeln. Ja! Yeah! Ganz yeah! Super! Perfekt. Wir haben es ins Schwarze getroffen. Das Wetter war spektakulär. Sonnenschein kann jeder haben. Wir hatten von allem etwas dabei. Kurz nachdem wir durch die Uttingenwelle gefahren sind, zog der Himmel zu und es bildeten sich schwarze Wolken, direkt gefolgt von einem Wolkenbruch, den ich so noch nicht erlebt hatte. Wir sind das von unten und von oben. Insel ist auch nass, genau. Doch pünktlich zur Grillpause auf halber Strecke klarte das Wetter wieder auf. Die dunklen Wolken verschwanden, die Sonne kam raus und wir hatten wieder strahlend warmes Sommerwetter. Olaf, wink doch mal. Was macht es? Das ist echt cool. Ist gut, oder? Ja, ist schön. Jetzt müssen wir noch einen Roland wiederfinden. Andreas? Ja? Let's go! Ich glaube, der Roland braucht noch ein bisschen. der Salzhering. Salzhering? Ja. Oder der Roll Rollmops. Der Rollmops? Der Rollmops. <laughs> Ja. ah. Und? Gelbig. Ja. Silbergelbig. Ah. Lass die Sonne in dein Herz. Fang die Sehnsucht. <laughs> Killerplauze. Das macht die Haare schon. Das Sterben für Social Media. Wenn ihr Stress habt, müsst ihr einfach mehr Alkohol trinken. Bin schon dabei. Killerplauze. Hier wird ordentlich gepumpt. Hallo Thomas. Der Tom hat gehauen. Ach so. Ach so. Habt ihr gut gemacht. Was macht die Aare schon. Hallo Thomas. Der andere Scheißbaum hat gehauen. Ach so. Hallo. No wenn ihr wissen wollt, wo die Bären sind, dann schaut einfach, wo eine Menschentraube ist, die sich irgendwie wohin guckenderweise versammelt. Da ist dann meistens einer. Das naja, heißt. Ich sehe jetzt hier keinen. Ja, eben. Und Thomas, was lernen wir da draus? Hier ist kein Bär. <laughs> genau, richtig. Guck mal auf die andere Seite. Das Stress einmal voll ab. Was gibt's da, Roland? Einmal winken für die Kamera. Jetzt wird gepumpt. Ach so. on the bike. <laughs> Just designer in my